そんなすこれそんなこれこれこれそれこれでこれどうそれ終わったならこれ無理無理で島からしかディザースひどいに言われるがままだねでもやらずって張ってきてられたくねえすごいしょうもない病だ今日はいけ加家に帰りたいんだなな毎日やったらキラッとライスなななな使えねえお前 いつも嫌なことだけら It's 感じることなんて i 見ててよ俺死ぬほどにの見つけたんだ馬車馬のように i t 謝られたなら It's o k せてよ信じるほどバカらしいなくてもない言葉並べて けでかくないては見てゴールだ見てゴールだ最高だねめでたいねしたら次これお願いね回し車回してみて見てみて喜ぶ愛は足りてる愛は足りてる何やってんだサボらな仕事しろ